Un día como hoxe, pero en 1943, o químico suizo Albert Hoffman decidiu tomar deliberadamente dietilamida de ácido lisérxico, máis coñecido como LSD. Menos dunha hora despois, Hoffman comezou a ter fortes alucinacións, así que lle pediu ao seu axudante que o levase a casa. Como polo 1943 non podían utilizar vehículos motorizados por mor da Segunda Guerra Mundial, foron en bici. E aí comezou a súa viaxe. De volta a casa e baixo os efectos alucinóxenos do LSD, Albert afirmou que durante a viaxe tivo a sensación de non poder moverse do sitio. Porén, o seu axudante contoulle que voltaron a casa moi rápido. O certo é que o químico suizo visionou a droga como unha ferramenta psiquiátrica e nunca imaginou que ninguén a puidese utilizar de forma lúdica. Hoxe, 19 de abril, de xeito tradicional celébrase o Día da Bicicleta, debido a que o inventor do LSD decidiu darse unha volta en bici e experimentar os efectos. A pesar disto, as Nacións Unidas en 2018 declararon que o día 3 de xuño sería o Día Mundial da Bicicleta. O obxectivo das Nacións Unidas era mostrar a bicicleta como algo pertencente a toda a humanidade e como unha ferramenta de loita contra o cambio climático, a contaminación e a consestión do tráfico. O uso da bicicleta forma parte das 170 accións diarias para transformar o noso mundo propostas pola ONU, podendo identificar a bicicleta dunha forma clara con tres dos 17 obxectivos de desenvolvemento sustentable. Camiñar e andar en bici pode reducir o risco de padecer enfermidades cardíacas, accidente cerebrovascular, diabetes, certos tipos de cancro e incluso a morte. Cidades e comunidades sustentáveis e acción polo clima. Unha redución de un terzo das viaxes en coche nunha cidade pode reducir o tráfico nun 30% e as emisións de dióxido de nitróxeno nun 56%. Non obstante, a bicicleta tamén participa directamente en oito obxectivos máis, como os de erradicación da pobreza, fame cero, igualdade de xénero, enerxías renovábeis, emprego digno, innovación e infraestructuras, consumo e produción sustentábeis e alianza para lograr os obxectivos. Está claro que o fomento do uso da bicicleta está dentro de calquera plan de mobilidade urbana que se faga chamar sustentable. De feito, segundo o barómetro da bicicleta en España, en 2019 subiu o 1,2% 2% o uso da bicicleta respecto a 2017. Aínda así, Barcelona é a única cidade do sur de Europa que está dentro do ranking das 20 cidades máis bicifriendly. Ademais, segundo o mesmo barómetro, o 73% da xente pensa que andar en bici é perigoso e un 43% pensa que as bicicletas son un estorbo para o tráfico. Varios son os motivos para non usar a bicicleta. Entre os máis comuns están non ter bici ou tela estragada, preferir o coche, problemas de saúde ou forma física ou perigosidade de tráfico. Outros factores, como a orografía e a climatoloxía, afectan ao uso da bicicleta pero na miña opinión, a cultura de uso da bicicleta é determinante. E ti, por que non utilizas a bicicleta?